Доброе утро, Хэнк. Доброе утро, мистер Диккенсон. Как вы сегодня себя чувствуете? Цель миссии — состав экипажа, Хэнк. Цель миссии — конвоирование объекта на руднике планетоида LV-13. Это же блядь, 300 дней полета. Состав экипажа — пилот второго класса офицер Букаки. Слагарянин. Штурман-механик дроид класса тревожность. Функциональность 50% после миссии подлежит утилизации. Кусок говна. Хэнк, проверь системы. Отстыковка от шлюза. Покажи мне его, Хэнк. Что это? Я могу пообщаться с объектом. Мистер Диккенсон, согласно директиве 12, выводить объект из анабиоза запрещено. Что это вообще за тварь, Алешенька? Согласно отчету, объект гуманоидного типа космический кочевник неизвестного происхождения прибыл из правого сектора. Он космический нацист? Как они его поймали? Его случайно обнаружили в Солнечной системе галактики Млечный Путь. Он был обессилен от неправильного питания. Бабка кормила его засохшими ирисками и садилась на ириски жопой, чтобы размягчить кондитерские изделия до консистенции пережевывания слабыми деснами. Хэнк, дай сводку по Бетельгейзе. Пункт назначения радиоактивными грудник Ядаль Джауза на горизонте Ориона. Я не встречал никого, кто вернулся бы оттуда живым. Организация отправила Алешеньку именно туда. Похоже, от него захотели быстро избавиться. Как вы знаете, только судебный процесс над Алешенькой занял тысячи лет. Гребаные бюрократы. Алешенька является слишком опасным преступником, чтобы чтобы Сенат согласился оставить его живым. Да, да, и они решили расплавить его в руднике, а сами как бы ни при чем. У них ни у кого нет яиц в этом правительстве. Сенат рассчитывает, что Алешенька погибнет в руднике в течение 10 часов после сброса капсулы. Букаки, слизняк ленивый, проверь, крепко ли спит этот ублюдок. Алешенька. Is something not good? Я вижу что-то не так. What do you mean there's no one there? Что значит там никого нет? Jesus Christ. Show it to me, Hank. Покажи мне его, Хэнк. Motherfucker. Ксайри, подними свой чугунный зад. Мелкий пиздюк сбежал. Хэнк, слышишь меня? Да, я вас слышу. Код 219. Code 219. Это плохо, мистер Диккенсон. Section B is clear. Checking deck 2. Сектор Б чист. Я искал везде, но эта тварь э, э, прямо как Гудини. Хэнк, э, проверь лог файлы за последние 43 дня. Кажется, я что-то обнаружил, мистер Диккенсон. Криогенная камера отключилась 7 дней назад. Камера была открыта снаружи, мистер Диккенсон. А как так получилось? Данных нет, мистер Диккенсон. Она была доброй. Мы были счастливы две недели в Кыштыме. Э, малограмотная, необразованная раса посчитала меня плодом воображения. People have never tended Люди не стремились к знаниям. Но я не такой, как они. Я познал Создателя. Заткнись. Извини, Дэйв, боюсь, что я не смогу этого сделать. И, э, кстати, перезагрузи этот чертов калькулятор. Хэнк. Доложить о сбоях системы. Жопа. Энксайди, проверь курс. Букаки, переходим на ручное управление. Ты сможешь, я верю в тебя. Давно пора было покопаться у тебя в жопе. Не сердитесь, мистер Диккенсон, произошло вмешательство в мою систему. Рад тебя видеть, адская машина. Я бы предложил тебе выпить, но ты понимаешь, это абсурд. Объект, используя цифровой телекинез, открыл криогенную камеру, взломав фаервол. Согласно плану, корабль запрограммирован на самоуничтожение на высокой орбите яда Джаузы. Группа конвоя и объект должны быть ликвидированы. Ты можешь изменить программу? Нет, к сожалению. Но есть один способ, Алехандро. Ты можешь заглушить мой реактор. Но ну тогда вы останетесь одни. Прощайте, миссис Мистер Диккенсон. Энксайти, выведи наши координаты. Куда ты нас завел, старый трактор?